de qué es conocerme, qué es conocer mi carácter, mi persona y mi ser. Entonces le dije, Señor, esa es una tarea bien pesada, <laughs> pero voy a tratar. Entonces, vamos a entrar, a ver si tienen sus Biblias, en Juan capítulo 17 y en el primer versículo. Y con eso empezamos esta predicación. Estoy muy emocionado para compartir estas Eh, dicen amén cuando lleguen ahí. Amén. bueno. Entonces, Sígueme Si, si están ahí, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Vamos a enfocarnos primero en el contexto de lo que estaba hablando aquí. Era inmediatamente después de, su que fue traicionado. Eh, entonces, si, se dan cuenta aquí, todavía no ha sido crucificado, entregado, crucificado, ni murió, ni resucitó todavía. ¿Y qué es lo que dijo? Ya terminé las obras que me diste que haga <laughs> Entonces, ¿qué fue la obra? Dice que Él manifestó el nombre del Padre y que nos dio las palabras que Dios tuvo con nosotros. Entonces dije, ¿qué es la vida eterna? Conocerte a ti el único Dios verdadero y a Cristo Jesús que mandaste ¿Y quieres conocer a Dios? No es simplemente saber de Él. Uno puede saber de algo y no tener experiencia o no experimentar esa cosa. Entonces no lo conoce, nomás sabe de Él. Es una cosa saber de algo y es otra cosa conocer a algo. Entonces, yo le pido a Dios que no permite que yo sepa de Él. Yo le pido a Dios, le ruego a Él, que yo lo conozca a Él. ¿Qué es conocer? A alguien. Pues, cuando uno tiene una relación con alguien, habla con ellos, empieza a investigar de ellos, interesarse en ellos y demuestran eso en su vivir. Yo cuando primero empecé a conocer a mi esposa, yo me acuerdo que ni dormía en las noches porque quería hablar con ella en el teléfono todo el tiempo. Me daba como más hambre y sed hablar por ella que comer mi cena. Y mi madre, me dijo, ven a comer, eh. no, ahorita voy porque se me, se me más sabroso las palabras de mi novia que la comida. Imagínense, ustedes eh, ojalá han experimentado algo así. Entonces, si las palabras son una expresión del carácter y de la persona de uno, ¿ok? acuérdense que, eh, que Cristo dice, les voy a dar otra referencia, pero dice en, eh, aquí está, en Lucas 6.45, nomás lo pueden escribir o anotarse, Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando Dios habla, Él habla de la abundancia de su corazón. ¿Y qué es lo que Él habla para nosotros? Porque el hablar es expresar lo que uno tiene de por dentro, de la profundidad de su alma. Entonces cuando Dios habla, Él no habla en vano. Es cuando habla, habla con propósito, más bien dice mi palabra sale y no regresa eh, en, vacío o en vano, Más bien cumple su propósito. Entonces, vamos a, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Nosotros conocemos que es la Biblia, son las escrituras sagradas, pero son más que eso. Porque esas son páginas y texto en una página, eso no tiene el poder de salvar, más bien. Decía Cristo, acuérdense a los fariseos, ustedes buscan las escrituras porque ahí creen, en ellas creen que hay, hay, una vida eterna. <laughs> Pero dice, ellas hablan de mí, acuérdense. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? En Juan 1.1 él dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y un poco después, en Juan 1.14, dice, y ese verbo, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros Podemos oír palabras y unas son verdad y unas son mentiras. Cuando uno dice que algo es mentira es porque no coincide con la existencia o la realidad. Si yo digo que esto es un, eh, hecho de madera, es una mentira porque no coincide con la realidad. Pero si digo que es un bote de agua, es verdad porque es lo que existe. Entonces yo hablar la verdad es describir la existencia o la realidad. Dios cuando habla es tan verdad que causa a existir la realidad. Es tan poderoso su hablar que causa existir la realidad. Vamos a ver cuándo lo hace, por ejemplo. En Génesis 1, 1, 4, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, que había caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí está hablando, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. <laughs> Imagínense que yo pueda hablar y decir que sean un millón de dólares. Ah, aquí están. <laughs> Ah, pues aquí <laughs> uh, Merry Christmas. Ok. Pero Dios puede hacer eso. Porque no puede mentir es incapaz de mentir, habla la verdad. Más bien, Él es la verdad. Y Él es el verbo lleno de gracia y de verdad. Es santo y eterno. Es la única causa sin causa. Yo estoy aquí porque fui causado, yo insisto Dios es. ayer es, hoy es, mañana es, siempre es. Por eso se dice que Él es eterno. Y en verdad es eterno e infinito. Sin principio y sin fin. Eso es conocer el carácter de Dios. El ser supremo y absoluto. Sin necesidad y sin, sin dependencia de cualquier cosa. Sin igual. Todos nosotros dependemos de Él. <laughs> Entonces seguimos. Vamos a ver qué piensa Dios de su palabra y de su nombre. En Salmos 138 y versículo 2, pueden escribir la nota. Salmos 131, versículo 2. está hablando el rey David. Me, postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre por tu y hablaré tu nombre por tu misericordia y tu fe. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, Dios tiene unas cosas que ama y que quiere y que les importa y que le importa, etc. Pero ¿qué es lo que Dios ha engrandecido arriba y sobre todas las cosas? Su nombre y su palabra. ¿Ok? Vamos a pensar en eso un poquito porque es grande eso. Su nombre y su palabra. Pues ya conocemos que la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y que dijo un poquito antes que estudiamos, que Cristo dijo que Él manifestó el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué es manifestar el nombre de Dios? Es, es, una frase un poco extranjera, nosotros no hablamos así. Ah, ¿qué, es, ¿Qué es el nombre de alguien? Es la identidad de alguien. Cuando alguien dice, Kevin, alguien quiere identificarme a mí. Entonces, el nombre de Dios no solamente son las letras de su nombre que están escritas en, en las escrituras sagradas, más bien es su identidad, su carácter. Por eso él dice, yo manifesté tu nombre a los que me viste Y en eso, si lo pensamos un poquito, es decir, yo revelé? Mm. Yo revelé tu identidad y tu carácter, tu persona, quién eres, a los que me viste Y ahora ellos te conocen. ¿Y por qué él dijo que nadie conoce al Padre más que tú? Entonces, podemos pensar que lo conocíamos, pero él nos corrigió. <laughs> Porque los fariseos pensaban que lo conocían. Más bien pasaban toda su vida estudiándolo nomás, orando, dando caridad, viviendo en el templo, ¿Quién era más cerca que ellos a, Dios? Pero sabían de Él. No conocían su carácter. No sabían su nombre. Porque si hubieran conocido su carácter y hubieran conocido al Padre, ¿qué dijo Jesucristo? Si ustedes conocen a mi Padre, me, me amarían a mí. Pero no lo amaban, lo odiaban. Entonces, obviamente, no conocían el nombre del Padre. Entonces él dijo, yo vine a manifestar ese nombre, su carácter, su identidad. De tal manera, tan perfectamente manifestó ese nombre, que le dijo a Pedro, si me has visto a, a mí, has visto al Padre. Es decir, Cristo no es como un espejo, donde tú ves un espejo y refleja la imagen. Más bien, Él es la imagen, es la expresión de la identidad y el ser del Padre, del Dios eterno y absoluto. No hay nada así en este mundo, no hay nada, por eso no se puede comparar a algo. Alguien puede decir, pues si yo doy pasos en la arena, dejo una impresión en la arena, es una expresión de mi paso una impresión de mi paso. Pero no es en realidad el paso que di, porque eso ya no existe, ya se hizo. Pero el Hijo de Dios es la imagen y la impresión y la expresión del verbo de Dios el Eterno. Eso es conocer a Dios. ¿Quién conoce a Dios? mejor que el Hijo de Dios. Donde dijo, vamos a seguir. Acuérdense que dijo, glorifícame con la gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él tuvo toda la eternidad con el Padre para recibir ese amor y tener ese conocimiento íntimo con el Padre. Y esa relación y ese conocimiento de Dios, Él desea por nosotros. No tenía necesidad ninguna, de nada, de ninguno de nosotros. Y lo chistoso a veces es que no nos damos cuenta de esa verdad. A veces nos olvidamos, Señor, necesito esto, ven a mi rescate. Y si no viene, Señor, ¿por qué no viniste? <laughs> ¿A poco Él nos debe eso? Mm. Más bien nosotros le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser, dependemos de él, nuestro aliento. Mm. Cuando dormimos en la noche, Él hace que palpite nuestro corazón. Nosotros no estamos conscientes de eso. Pero él como un padre lleno de amor sentando ahí mirándonos nomás. <laughs> Nosotros inconscientes dormidos eh, soñando de algo bonito o teniendo un sueño temoroso, pero él dándonos una señal de que a lo mejor no deberías hacer lo que te hizo llegar a ese momento peor del sueño. Ah, pero eso es conocer a Dios. Vamos a seguir. ¿Qué oímos en Génesis? Que Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Acuérdense que había caos y Él hizo orden con su palabra. Cuando Él se expresó, causó orden y luz de las tinieblas y la oscuridad. Entonces en Juan 8, y 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Entonces, hay luz física, que es la energía de todo. Sin esa luz no, no habría plantas, y sin las plantas no habría fruta, sin fruta no, no tenemos sustento. Nosotros no estaríamos aquí. También sin la luz nos tropezamos sobre cualquier cosita, pero no vemos. Entonces, es decir, que esas realidades físicas son solamente una sombra de la realidad, la luz verdadera que es Cristo Jesús. Dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en las tinieblas o en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Acabamos de hablar que la luz da vida, pero Él da vida. Él da la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida eterna. Uno piensa que la vida eterna es algo separado de Dios, que es como un regalo que Dios da, más bien dice, yo soy la vida eterna. Si quieren la vida eterna, tienen que creerme a mí. Porque, ¿qué sería la vida eterna sin Dios? Nada, sería un castigo. Mm. Vamos a seguir. me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quién somos nosotros para que el Rey Supremo venga a morar con nosotros? Imagínense que el presidente llegue a tocar a puerta y diga, y diga déjenme entrar, si fuera mi madre, déjenme entrar <laughs> Las que conocen a mi mamá ya saben que... <laughs> Espérense ahí en la puerta, por favor. Déjenme limpiar Y Dios dice, no, más bien déjame entrar y yo limpiar. Wow. Mm. El Rey Supremo toca la puerta. Dice, tú me amas tú guardas mis palabras. Yo quiero morar contigo y en ti. Abre la puerta, yo limpio lo que haga aquí. Amén. Amén. Qué, qué glorioso ese pensamiento y esa verdad. Que Dios hace eso. Y los que han experimentado eso pueden testificar, más bien pueden testificar, tienen la responsabilidad de testificar de eso. Mm. Porque Dios no hace obra si no le trae gloria mm-hmm. a su nombre. Vamos a seguir. Entonces, en Juan 8, capítulo 8, y versículos 28 y 29, pueden escribir ahí y si pueden... Ah, su Biblia a ese lugar, podemos estudiar juntos lo que dice Cristo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, hablando de su ser, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que, lo que le agrada. ¿Cuáles de nosotros podemos decir que nuestro cada pensamiento, nuestras palabras individuales y nuestros actos, más las intenciones a través de esos actos, le agradan a Dios en completo. Que Dios quisiera que eso haga. ¿Qué dijo Cristo? que no me ha dejado solo el Padre. Pero dice la palabra muy importante. ¿Por qué yo hago? Es decir, la razón por cual Él siempre está conmigo es porque yo siempre hago lo que le agrada. Pero ¿por qué siempre hace Cristo Jesús lo que le agrada al Padre? Porque el Hijo ama al Padre. ¿Amamos nosotros a Dios? ¿Quieren decir amén? Amén. Amén. Si aquí en una iglesia no podemos decir, sí, amo a Dios, entonces, ¿qué esperanza tenemos de decirlo en el mundo? ¿Amamos a Dios? Amén. así Así, así que Él no sienta la vergüenza. Porque Él dice que, que se avergüenza de Él, Él se va a avergonzar delante del Padre delante del Padre, de ti. Y aquí no es un lugar de tener vergüenza de Cristo, más bien tener orgullo y, y, asombrar, eh, asombrarnos por el gran privilegio de ser llamados por su nombre y elegidos por él. Él nos llama, ven, ser parte de mi familia, sean parte de mi reino, sean lavados en la sangre de mi Hijo amado. Sean ustedes reyes y sacerdotes eternos en el reino, en el paraíso que nadie se merece, que es un regalo gratis. porque dice Dios regalo gratis y todos los regalos son gratis? Pero lo dice para enfatizar que es tan <laughs> gratis ese regalo, porque alguien puede recibir regalo y es decir que me lo merece. Entonces tiene que decir, no, no, este es un regalo gratis. Es un regalo que no se puede merecer. Vamos a pensar en esto un poquito. Dije que aquí no es un lugar para avergonzarse de Dios, pero en realidad en este mundo que le pertenece a Dios y de cual Él es el dueño, nosotros somos no más, se puede decir guest, huéspedes. Él es el dueño de la casa. Y yo sé que si alguien entra en mi casa y me falta respeto, yo lo puedo correr. Que Dios no quiera <laughs> correrme a mí ni a ninguno de nosotros de su casa. Pero este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar es con Dios. Y si en realidad en nuestro corazón deseamos a conocer a Dios, conocerlo es amarlo, porque si lo conoces vas a enamorarte de Él, porque Él no es nada más que perfecto, luz, verdad, gloria, misericordia, poder, Conocerlo es amarlo. Amarlo es guardar sus palabras porque es la expresión de su carácter y su persona. Entonces, guardar sus palabras, ¿qué es? Tenerlas aquí. Guardar sus palabras es vivir sus palabras y compartir sus palabras. Cristo dice, recibí tus palabras. ¿Qué es lo primero que hizo? compartí, se las di a los que tú me diste. ¿Hay alguien en tu vida que Dios te está dando? A Cristo le dio muchos, a nosotros nos da unos. Pero imagínense, Dios dice, les di a todos los que tú me diste tu palabra y manifesté tu nombre. A todos los que me diste para no perder tan siquiera uno. Si Dios te dio a ti 100, ¿cuáles de los 100 has compartido su palabra y manifestado su nombre? Y ser una luz en su vida. Él vino a ser una luz en estas tinieblas. Él vino a borrar las tinieblas. ¿Ustedes pueden decirme por qué prendemos estas luces? Para mirar. Para ver. ¿Es posible que haya aquí oscuridad cuando se prende la luz? No. No. Entonces, ¿cómo es posible que haya oscuridad en nuestras vidas si Cristo Jesús muere en nosotros y es una luz sin oscuridad, sin tiniebla? Vamos a pensar en eso un poquito. ¿Será porque no estamos enamorados con Él? ¿Será porque Conocemos de Él, pero no lo conocemos. Yo sé que cuando debo una bebida o una comida muy sabrosa, wow, ah, voy a regresar a este restaurante. <laughs> Está bueno. Y quiero más. La Biblia dice, taste and see that the Lord is good. Prueba y vea que el Señor es bueno. Y si ustedes han probado de Dios, dicen, Señor, quiero más. Quiero más de ti. Y eso va a ser la oración de uno hasta que, bueno, más, no más, más, más. Pues aquí está. <laughs> es algo que Él da sin límite. Es algo que Él no puede exhaustar. exhaustar. Puede terminar. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Él puede oír mis peticiones aquí y puede cumplirlas. Y puede oír las peticiones de alguien en China y cumplirlas a la misma vez. Y en todo lugar en el mundo y cumplirlas a la misma vez. Y dar alivio a unos. Y dar milagros a los otros. Y hacer nacer niñitos. Así como me acaba de nacer un niñito hace un mes en las vidas de otros, hacer causar vida. Y eso puede ser Dios. Si uno conoce a Dios, lo ama. Esa es la reacción natural. Si uno conoce a un león, lo tema, corre de ese león. No hay una persona sana que dice, ay, no el león. ¿Qué haría si voy a tocarlo, el león posiblemente no respondiera igualmente, <laughs> porque es su carácter, defender su terreno, es su carácter ser el alfa, decir, eh, este es mi espacio y si me da las ganas, te permito estar aquí. Imagínense Dios, dice que es el león de Buda, el león de Buda. Y nosotros tenemos que responder de igual manera. Señor, si conocemos tu carácter, va a cambiar cómo nosotros actuamos, va a cambiar cómo nosotros nos comportamos en este mundo y cómo nos comportamos con otros, cómo vivimos. Yo sé ahorita que si algún león estuviera aquí, yo estaría ahí arriba. <laughs> Pero con Dios no es así. Con Dios dice, invítame. Yo, siempre estoy ahí. Más bien, no es invítame, es realiza que yo ya estoy aquí, estoy contigo, quiero esa relación, quiero esa intimidad Intimidad. Intimidad contigo. Imagínense que yo me case con mi esposa y le diga, pues, yo te quiero. Más o menos. No estaría aquí ¿eh? conmigo. Yo tuve que decirle, yo te quiero tanto que en comparación todas otras personas no me, no me interesan yo voy a tomar votos contigo, yo voy a dedicarme a ti, yo voy a pasar cada segundo contigo. Todo mi, mi, querer es, es pasar más tiempo contigo y conocerte más. porque qué creen que la Biblia nos revela el misterio que la novia de Cristo es la iglesia? Es es, somos nosotros. Son las personas con cual han experimentado el amor de Dios. Que toman control sobre toda su vida, todo su ser. Es algo asombroso que si este vaso quiero llenarlo de algo que no es esto, la agua, quiero llenarlo de otra cosa, ¿cómo lo puedo llenar de otra cosa? No nomás puedo a fuerza echarle más compresión, otra cosa. Lo que tengo que hacer es vaciarlo y luego llenarlo de algo mejor. ¿Por qué creen que Cristo que no se pone vino en, ¿qué son? ¿Odres? Odres. No se pone vino nuevo en odres viejas, porque si no, causan a destruir al odre. Entonces nosotros vamos a dejar la rutina, la religiosidad a un lado porque eso no causa ningún beneficio a nadie, ni a nosotros, ni a los seres queridos que nos rodean. Vamos a conocer a Dios. Vamos a manifestar su nombre en este mundo, su identidad, su ser, su carácter, sus atributos divinos. Vamos a ser luces en este mundo porque Dios nos dijo por medio de Cristo Jesús, ustedes son las luces, las luces. Y no se esconden, más bien se alzan, que alumbren a lo que está alrededor. Se me hace chistoso cuando Cristo hablaba, eran tan obvias las cosas que la gente no lo entendía. <laughs> Querían algo complejo, algo de avanzado y enseñando los secretos, Cristo Jesús. Y dice, los árboles buenos producen fruto bueno y no pueden producir fruto malo. Los árboles malos no pueden producir fruto bueno. <laughs> La gente como que, ok, ya sabemos eso. Tan obvio que es, que es y no pueden decir, oh, ¿O los árboles somos nosotros? Nunca toman Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, vamos a parar ahí. ¿Estamos nosotros levantando el Hijo del Hombre en nuestras vidas? Yo honestamente puedo confesarle a ustedes, confesarles a ustedes, que me falta mucho. Y es un pecado mío. La palabra pecado es correcta y por qué? había muchas veces donde los que me rodean están hablando mal de Dios él existe. Y si Él es la existencia más absoluta, más bien, en 100 años tú no existes. Él Vamos a levantar al Hijo del Hombre en nuestras vidas, exaltarlo, vamos a honrarlo en todo lo que hagamos. Entonces conoceréis que yo soy. Nomás así digo. No digo que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey, no, que yo soy. Entonces te vas a dar cuenta que yo soy. ¿Por qué? Porque me alzaron para matarme y en tres días vine para atrás. Yo soy yo no puedo ya? Todavía es, siempre será. Y que nada hago por mí mismo. Que Dios quiera que yo no haga cosas por mi ego. Que yo haga, ah, yo soy grande, yo soy, ya me da la gana. yo no creo que Dios que Cristo ni una vez dijo, a que me dio la gana. Dijo, Padre, que sea tu voluntad. Yo hago lo que te agrada a ti. Si Cristo es nuestro instructor, vamos a seguir su instrucción. Si Él es nuestro ejemplo, vamos a seguir el ejemplo. Si Él es nuestro camino, yo soy la verdad y el camino. Dice, si Él es nuestro camino, vamos a seguir ese camino. sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Hablamos como Cristo nos enseña? ¿Hablamos como Él habla? Él habla la pura verdad. Vamos a no decepcionarnos ni decepcionar a nadie. Vamos a hablar la verdad llena de gracia. Vamos a hablarle con gracia, con compasión, como Él tuvo con nosotros. Nos vio las tinieblas, vino para hacer la luz, para aclarar todas las cosas. Nos vio confusos, vino para ser la, la gran explicación. Porque el que me envió conmigo está ¿No es verdad que el Padre envió al Hijo Cristo Jesús? Sí. ¿Y no es verdad que Cristo Jesús nos envió a nosotros? Pues el Hijo fue fiel a su llamada. Yo les doy ese reto que seamos fieles a su llamada. ¿Para qué? Para que la última parte de esa frase también pertenezca a nosotros. Conmigo está No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Que el corazón que está en Cristo esté en nosotros. Padre, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer lo que a ti te hace feliz. Yo quiero hacer lo que a ti te trae gloria y honra. Yo quiero hacer siempre y hablar la verdad. Yo quiero guardar tus palabras en mi ser. Dice las escrituras que del tesoro que tiene el corazón habla la boca. Que el tesoro que esté en mi corazón sea tu ser. Que mi tesoro sea tú y nada más y nada más. Gracias te doy, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú nos has revelado estas cosas hoy. Nos has hecho saber que has engrandecido sobre, arriba de todas las cosas tu nombre y tu palabra. Y tu nombre fue perfectamente expresado en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y tu palabra es Cristo Jesús. Entonces vamos a estudiar a nuestro Señor y su vida para que nosotros podamos agradar al Padre y tener la vida eterna, que es conocer al único Dios verdadero y a Cristo Jesús que amamos. Y la oración que hice yo por mí, Dios Todopoderoso, que la apliques también a todos aquí que hoy aman que sea para bendición en sus vidas, que salgan de aquí completamente transformados. Si fuese que ellos ya te conocieron, que te conozcan más. Si fuese que ellos no te conocieron, que te conozcan ahora. Mm. Para que tengan la vida eterna, que es conocerte y amarte a ti. Porque cuando eso pase, tú, Dios Todopoderoso, el Rey Supremo, moras con nosotros y estableces una relación eterna con nosotros. Así que sea. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias a todos por escucharnos.